di sini. Ada iya, di sini. Nah, ditarik sini. Oh, ke sini kepala kepalanya ya. Panjang ada 4 meter di situ. area area Area Viralkan aja, viralkan, masukkan ke YouTube. Tarik, tarik. Ya. Pak, pura-pura dicotoknya dia, Pak, kok, Pak. Pak, kok cincin, Pak, situ. Ah, tua ah. Oh, ke bawah narah, ya, Pak. Pak Mus mana Pak Mus? Pak Mus, sorry Pak Mus. Yo, yo, Pak SB. Bantu-bantu rek bang, ramai-ramai rek. Bawa ini saya ramai, akan ah, ah, jadi gini kan tuh kalau lama. Hehehe. Dari apa nih? Dari bawah, dari bawah, dari bawah, dari bawah, pindah, pindah. Menyeru ke bawah di mata kali. Dari bawah ini. nggak bisa. Eh, nggak bisa ini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu. Nggak apa Bisa dari bawah ini, Pak. Yang cepet iya, iya. dari bawah ini baru pas benar. Oh, ini dari bawah bawahnya. Dari bawah pindahkan bawah, pindahkan nih ya. tak bisa dong nanti dong apalagi itu? mengikat lagi itu, tuh yang kepalanya kepalanya tahan ini perutnya ya ya ya. ah lah terus ya, tarik terus tarik terus terus terus ah, tarik terus aku tak megang kepala kepalanya <laughs> tapi udah dilakban udah dilakban itu oh iya Oh, Paksa bintangnya, paksa bintang tuh. Doa putih udah dah paksa. Kopi cincin jangan lupa. Ah, dah keluar. Kopi cincin jangan lupa. Dua, tiga. Oh, bang ini. Woi. Woi. Oh. Oh, yo yo. Oh, kopi cincin. Oh.